Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Sharna Sabri. Saya merupakan graduan dari Universiti Malaysia Sarawak uh, dalam jurusan Kimia Sumber, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Dan uh, sekarang uh, mengusahakan sekolah muzik sendiri di Petrajaya, Kuching Sarawak iaitu Prodigy Music Center. Saya memilih untuk membuka perniagaan sendiri di samping dapat memberikan peluang pekerjaan uh, kepada uh, graduan-graduan uh, yang lain. Uh, sekarang Prodigy Music Center mempunyai 100 orang anak murid. Kita ada 10 staff. Kepada semua uh, bakal-bakal graduan uh, di Universiti uh, Malaysia Sarawak ataupun di College Community dan juga di seluruh IPTA di seluruh Malaysia ini, kalau saya boleh, anda pun boleh.